esta mano. Con todo. ¿Qué tal los Ahí hay gente que soy pouco resistente. Né? Não, aqui é 4. Tá bom, 4 tá Então dá né, desses 4, 8, 24. 24. 8 reais, Este 8 também. Será que resolvemos tudo com esses? Não é mais fácil da gente fixar, porque a madeira não é muito forte, ela é mais... Mas, e as luvas? Esse também? Sim. Esse é sem cabeças. Estamos construindo a cadeira Hackintosh livremente inspirada e feita de materiais reaproveitados, da cadeira feita pelo grande designer Macintosh. Aquela cadeira super pré-Bauhaus de 1902. Ó, tem que ser assim. A gente tá botando dois pregos em cada ponta para fixar bem, porque são duas madeiras. Meio inclinado assim. Bate com menos força, só para ele fixar um pouco. Segura o martelo na ponta para ir toda a força nele e vai aumentando a força à medida da martelada. Foi! Verdade. Essa sequência aqui, ó, como é legal, 01, 01, 01, 01. Eu sei o sei pra você lavar e deixa esse meu. Porque... E tem um outro menos careta. <laughs> Esse, né? Esses, né? É, o tá que, é o que eu uso mesmo. Então eu posso deixar, eu posso deixar tá isso aí já de uma vez, né? Pode virar aqui à esquerda. À esquerda. E a próxima direita. E descer direto. Tá O Nath está de rir. <laughs> Agora estamos perdidos. Beleza. Ué? Tem algum depoimento sobre essa viagem? Vamos morrer de chegar inteiro, pra mim tá tudo bem. Não tira a câmera. Fez a porta, né? Ô, Frei, dá licença aí. Você viu, filho? Aí tá. O João acabou de passar ali, filho, Tem que esperar, sei lá, eles voltarem. Não dá pra gente ir pra lá, não. Vamos, vamos embora. Agora vai cair. Nada. Aqui vai cair polícia. Olha o cinto aí, ó, gente. Ah, já coloquei. Ah, pode subir aí direto. Aqui. Chegamos vivos. Oh yeah! ser que ainda estejam atrás da pessoa. Uhum. Aí eu vou só decidir se é de lá ou faz num outro lugar que eu tinha visto, porque a gente tinha visto antes um, um terreno que era mais perto da avenida. A gente preferiu esse porque era mais calmo e porque não tinha zoada de carro passando. Andrew. Meio complicado ou chegando? Ah. Ótimo. Quebrou o tripé. Ah. a gente pega o close do, da mão. Pega também sem a carroça. Com câmera na mão, né? Ah. Coloca aqui, mas não completa isso aqui. Só que assim, né? É. Eu vou dar uma olhada, porque eu gosto de um tudo também atrapalha, né? Aqui assim eu acredito que ficou tudo. É só nós fazemos aqui. Como é teu nome? Sebastião. Sebastião, né? muito obrigada. chega aqui metade do você vira pra ver se ele ainda Ah, você vai fazer de novo. Vou procurar alguém. Viu? Nem foi Plano mais aberto, é, sentado tá meio ou escrevendo ou não, ou analisando. aparece o... Não vou pegar de longe que nem aparece. Precisa pegar mais perto. Espero que eu tenha ter a Torre da Belle, que você imagina que ah. está, lá em cima. Então. Tá vendo? Parado mesmo, aberto. Pegasse o corpo dele. Pegasse ele com o homem do centro da, da natureza, porque assim, um arquiteto tá ali brincando de ser Deus de cachoeira. Cadê que está? Tô doido, hein? Valeu. E aí, acabou? Não, eu quero depois fazer empilhar os tijolos de um jeito pra gente filmar. Mas é isso. Eu tenho que lembrar. O arquiteto, ele é muito projetista, ele não tá ligado ao trabalho braçal. Um arquiteto, mas não é um arquiteto de construção civil, ele é um programador é um matemático. Aham! Deletar. Ah, no final da exposição... Ah, eu tenho que falar no celular, né, e tal. A gente vai projetar o vídeo em cima da bancada. Então, na sala, ela vai e senta na cadeira. É, vai ficar muito legal. Então, eu vou deixar o, o lápis também para a pessoa ir escrevendo. A gente vai fazer um viral para mandar. Você tem meu Eu vou, mas eu não Não, fui, eu te procurei no Facebook. Pedro Diniz, né? Diniz. Mas você é pode contar a história como se tivesse feito também, Daniel. Né,